السلام عليكم كل سنه وانتم طيبين النهارده كنا حابين نرد على اسئله زي نتائج المنح ايه المنح اللي دارت وايه المنح اللي لسه تاني حاجه الشعب الصيني شعب اخباره ايه تالت حاجه المصاريف مصاريف قد ايه في الصين رابع حاجه الامن هل الصين بلد امنه ولا لا سواء للافراد او العائلات خامس حاجه المواصلات مواصلات غاليه او رخيصه متوفره ولا لا واخر حاجه ايه هي السبل المتوفره حاليا للدراسه في الصين اول حاجه نتائج المنح النتائج اللي ظهرت حاليا هم نتائج المنح الجزئيه والمنح الصغيره زي نتائج المنح الشخصيه من شخص للتاني تمام اللي هي بتكون متكفل بيها مثلا امراء في الدول العربيه وكده لاشخاص معينين دي ظهرت تاني حاجه نتائج منح المؤسسات زي الشركات اللي بتكون مطلعه موظفين من عندها عشان ياخدوا تدريب بره او يدرسوا لغه او يدرسوا اي حاجه في الصين المنح دي كمان ظهرت تالت حاجه منح الجامعات اللي بتكون الجامعه هي المسؤول الاول فيها اختيار الاشخاص اللي محتاجه يدرسوا عندها رابع حاجه منح حكومات المقاطعات زي حكومات المحافظات يعني تمام دول الاربعه اللي ظهروا بعد كده المنح الكبيره زي كونفوشيوس ومنح الحكومه الصينيه اللي هي ال CSC لسه ما ظهرتش وبتكون نتائجها ان شاء الله بدايه من 20 يوليو وحتى آه، اول شهر 8 إيه. تمام آه تاني حاجه المصاريف المصاريف في الصين قد ايه يكفي كل شهر قد ايه يكفي الموضوع راجع ليك لو انت شخص بتحب تصرف فهتحس ان مفيش اي حاجه بتكفيك يعني حتى لو انت طالب ماجستير وبتاخد 3000 كويس كل شهر مش هيكفيك لكن لو انت شخص مش مبذر ف آه، ممكن 1500 كويس يكفوك كل شهر لو انت كمان بتطبخ بنفسك لو تقدر تطبخ في السكن او في المكان اللي انت ساكن فيه فبيوفر عليك على الاقل يعني نص المبلغ ده لان اكتر حاجه بتصرف في الصين هي الاكل بره او الطلب الدليفري يعني بعد كده السكن لو انت كمان عندك سكن فمش هتضطر ان انت تدفع ايجار الايجار بيتلخص في حوالي 1200 كواي كل شهر تمام لو انت ساكن مع حد مع شخص معين لو انت ساكن لوحدك حوالي 3000 3500 كواي كل شهر على حسب مستوى الشقه وحسب مستوى المدينه اللي انت ساكن فيها تمام الشعب الشعب الصيني من اكثر الشعوب الودوده في العالم حاليا يعني في في في, في السنوات الاخيره لان هم بداوا يعني، منفتحين على العالم وبادئين يفهموا العالم كله بيحبوا الاجانب جدا وبيحبوا يخرجوا معاهم وبيحبوا يصاحبوهم آه، بس دايما كل ده مقابل مصلحه متبادله ايه لازم تعرف انت بتصاحب الصيني ليه ايه مصلحته المتبادله منك بيتعلم معاك انجليزي بيتعلم معاك عربي آه، انت شغال في مستوى كويس فهو عاوز آه، يتعلم منك انت عندك موهبه معينه حاجه بتعملها كويس فهو بيتعلمها منك المصريين دايما ما بيضيعوش وقتهم فدايما في مصلحه متبادله خد بالك واعرف انت الصيني صاحبك ليه او انت مصاحبه ليه الشعب بيقدر الوقت جدا مش عنصري خالص وبيحبوا الشغل جدا الشغل في جيناتهم فانت لو بتعمل شغل مع الصينيين آه، حط بطنك بطيخه صيفي يعني واطمن لان هم ما بيحبوش يلغوا الشغل ولا الصداقات على حساب اي حاجه تانية مثلا يعني احنا العرب ممكن نكون واحنا بنعمل شغل فانا ببيع الحاجه دي ب 20 جنيه هتاخدها خدها مش هتاخدها سيبها صح؟ نتعامل كده لكن الصينيين يقدر ينزل لك السعر اللي يرضيك لحد انت ما تختار السعر اللي, اللي تحبه والصفقه تتم تمام فكن مطمن وانت بتشتغل وانت بتصاحبهم وكل حاجه يعني خليك مطمن بس لازم تعرف انت بتعمل ده مقابل ايه بعد كده الامن الصين من البلد المؤمنه جدا جدا جدا لان فيها تقريبا اكبر منظومه امنيه في العالم كله انت انت مراقب من اول يوم تدخل في الصين في المطار آه، لحد باب السكن بتاعك الكاميرات موجوده في المطار موجوده في المترو موجوده في القطارات موجوده في الباصات موجوده في التاكسي موجوده في الشوارع موجوده في آه، في ال reception بتاع المكان اللي انت ساكن فيه موجوده في مدخل البنايه موجوده في الطرقه لحد باب الشقه اللي انت ساكن فيها او الباب السكن اللي انت ساكن فيه انت مراقب طبعا الكلام ده ما فيش منه اي قلق بالنسبه للناس اللي ماشيين قانوني إيه، ما حدش جاي هنا عشان يخالف ولا يعمل حاجه غلط ولا الكلام ده وبيطمن الناس اللي هم آه، حابين يعيشوا في امان هم وعائلاتهم ان انت مستحيل حاجه تحصل لك ولا حتى فلوسك تتسرق ولا اي حاجه لان الدفع في الصين كله تقريبا دفع الكتروني بتدفع بالموبايل فما تقلقش من اي حاجه وانت مؤمن يعني ماديا او جسديا او اي حاجه انت في امان فما تقلقش وبعد كده عندنا المواصلات المواصلات متوفره جدا في كل حته وفي اي مكان ورخيصه اول حاجه عندك الدراجات اللي في الشوارع في سبع او ثمان شركات كمان عاملين المشاريع آه، بتاعت الدراجات الشير بايك دي في الشوارع تدفع لها واحد يوان بالموبايل ولما بتوصل وجهتك بتقفل القفل بتاع الدراجه وهو بيخصم من الحساب بتاعك اللي موجود بعد الدرجات عندك لو انت بتحب تسوق بنفسك حاجه بتاعتك انت ممكن تشتري آه، دراجه كهربائيه وتستخدمها بنفسك لان البنزين حاليا ممنوع في الصين بيسبب ضوضاء والعالم والكلام ده وهم في آه، في اتفاقيه دول المحافظه على المناخ فمانعين طبعا كل الحاجات دي بعد كده في التاكسيات التاكسيات العداد بتاعها بيفتح في المدن الكبيرة زي شانغهاي وبكين وجوانجو وتيانجين وشنجن المدن الكبيرة دي كلها بيفتح عند تسعة لكن في المدن الصغيرة اللي هي في الجنوب بيفتح عند ستة تمام وبيحسب لك بعد كده بالكيلو الكيلو تقريبا حوالي في اول كيلو بحوالي واحد يوان وعشرين واتنين ماو وبعدين بعد كده بيبدا يقل عندك بعد كده بعد التاكسيات في الباصات الباص ممكن تركب الباص بكارت بتشحنه من محطات المترو بتشحن الكارت وتحاسب بيه او ممكن تحاسب كاش لو انت حابب آه، بتحسب بالمسافه اقل مسافه واحد كواي ونص واطول مسافه تقريبا يعني اكتر حاجه شفتها كانت خمسة كواي بعد كده بعد الباصات في آه، في القطارات القطارات لو انت مسافر مسافر سفر بعيد طبعا في مدن تانية او كده لما بتقارن المدفوع مقابل الخدمه والجوده فبتحس انك مش دافع حاجه لان الجوده عذرا الجوده ممتازه جدا يعني. بعد كده بعد القطارات في الطائرات الطائرات آه، الصين عامله مطارات تقريبا في كل المدن آه، الموجوده حتى المدن اللي لسه في بدايه مراحل التطور بتاعها والانفتاح موجود فيها مطارات دوليه فما تقلقش في الداخلي والدولي ان شاء الله ما تتاخرش على اجتماعاتك ولا سفرك ولا في الكلام ده خالص آه، لان هم بيقدروا الوقت يعني بعد كده عندنا ايه السبل المتاحه حاليا ان انا اقدر اسافر الصين السبل المتاحه حاليا انك تقدم دراسه مدفوعه على حسابك ما بقاش فيه منح فما تسمحش لحد يقدر يقول لك انا ممكن اجيب لك منحه او تدفع والكلام ده ما بقاش موجود فاحسن حاجه انك ممكن تدفع لو انت قادر يعني تدفع للدراسه على حسابك في الصين لمده سنه او لمده ترم واحد حتى ليه؟ لان ده ليه ليه آه، سببين مهمين جدا اول حاجه لما انت بتدرس في الصين على حسابك ده بيدي للجامعه اللي انت فيها انطباع ان انت شخص جاد وفعلا جاي عشان الدراسه فبيقدموا لك المنحه في العام اللي بعديه منحه كامله لان انت بتكون اولى واحد بيها مش زي واحد مثلا هو ساكن في بلده وما حاولش ان هو يدرس ولا يدفع ولا يسافر ولا اي حاجه فانت بتكون احق واحد بيها ثاني حاجه لو انت لسه بتدرس صيني في بدايتك في الاول خالص ما تحاولش تدرس في اي دوله عربيه حاول تدرس بيكون احسن حاجه انك تدرس في الصين ليه لان انت بتبتدي تتعلم اللغه الصينيه على نظيف بتسمع صح وبتتكلم صح عمرك ما بتنسى حاجه طول حياتك مش زي احنا مثلا الناس اللي درست في, في, في الوطن العربي الاول فكنا دايما بنقلد المدرس العربي فخدنا الفونتكس غلط لكن الكلمات كانت كتير فبنحاول اول ما جينا الصين كنا بنحاول ننسى الصوتيات لكن نبقى على الكلمات لكن الحمد لله بعد بعد السنوات الكتير اللي احنا عشناها هنا الحمد لله الوضع اتحسن وبقينا مستوانا يعني نقدر نقول كويس بعد كده آه، لو انت قادر انك تدفع حاول انك تدرس في الصين هتحس بقيمتها بعدين ولو مش قادر يبقى ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقك وتحصل على المنحه وتكونوا كلكم في غنى عن الدفع ان شاء الله ربنا يوفقكم كل ما تحبوه واتمنى لو في اسئله تسيبوها في التعليقات ولو انا اخطات في حاجه او قصرت برضه ممكن تقولوا لي شاكر جدا وموفقين كلكم ويا ريت تفضلوا فاكرين طول ما انت بتحسن في نفسك في مستوى في المجال التعليمي انت على الطريق الصح ربنا يوفقكم نشوفكم قريب في الصين لو حد منكم حصل على منحه في جامعه تيانجين او مدينه تيانجين يا ريت يكلمني وان شاء الله نتواصل نشوفكم على خير في امان الله السلام عليكم